перископто жалпак күзгө колдонулат бул прибордо сууда сүзүүчү кемелерге коёт. суунун астындагы адам прибор аркылуу суунун үстүндө эмне болуп жатканын көрө алат перископ 3 секциядан турган трубаны элестетет эки горизонталдуу жана бир вертикалдуу горизонталдуу жана вертикалдуу секциялардын биригишинде а жана б күзгүлөрү бар күзгүлөр өз алдынча параллелдүү болуп горизонталда 45 градусту түзөт а күзгүсүнө оо штрих нерседен горизонталдуу жарык нурлары түшсүн күзгүгө чагылган соң нурлар оң багытын вертикалдуу багытка өзгөртөт дагы б күзгүсүнө түшөт б күзгүсүнө чагылган соң жарык нурлар багытын 90 градуска өзгөртүп байкоочунун көзүнө тиет байкоочу оо штрих нерсени көрөт